Ага. Окей. Знімаємо. І так, сьогодні я отримав новий філамент. Тепер буде не тільки чорний, давайте подивимось. Замовляв у національного виробника. Отримаємо національного виробника. Фу-фу. Так. Параметры на руку. АБС. Ось такий рожевий. Будемо друкувати рожевий. Зроблено в Україні. АБС плюс. Сіренький, все завакумовано. Тут маленький такий шматочок звичайного АБС, сілька гелем. Ось такий. значить, о, типу гнучкий. Ось такого сірий, сиреневенький. І ось такий, типу 90 біленький. І пакетики. І ще один. я звичайний, ось такий жовтенький. Будемо друкувати.